это Тайвейбл. И сегодня я заленилась немного, как видите, то есть я снимаю на полу. Вы просили меня записать кастовый, но, как вы видите по названию, я взяла другую <laughs> песню. Но кастовый будет позже, когда-нибудь. Когда-нибудь. Также пишите в комментариях, что вы хотите от меня еще, какие песни. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Это важно для меня. You say I'm too complicated I'm not in this educated I say night to fight over 80 and we all fall